Chciałbym powitać Was e, we wspaniałym imieniu Jezus dzisiejszego wieczoru. It's such a joy to come together and worship the Lord. E, Jest ogromną radością e, zejść się razem i wielbić Pana. It is also great joy to come together and learn God's word. I wielką radością jest również e, uczyć się ze Słowa Bożego. When we open God's word, kiedy otwieramy Słowo Boże, the mouth of God opens. Wtedy usta Boże również się otwierają. And he starts speaking to his people. I On zaczyna wtedy mówić do swoich ludzi. The Bible says, Biblia mówi, God as exalting his word above all his names. Że Bóg wywyższył swoje słowo ponad swoje imię. That's why it is very important to honor and love God's word. Dlatego tak ważnym jest e, kochać i szanować, czcić słowo Boże. This morning uh, Pastor Wojtek and uh, his wife and the boy What is your name, by the way? Jak masz na imię? Jeremy. Jeremy. We were in Grosun. Dzisiaj z pastorem Wojtkiem, Natanią, jego żoną e, i Jeremim byliśmy w Krośnie. We had wonderful, wonderful time over there. I mieliśmy wspaniały czas. The Lord poured out His Spirit. E, Bóg wylał swojego ducha. And I believe the Lord want to speak this evening. Wierzę, że Bóg chce przemówić ich dzisiejszego wieczoru. I want to share with you uh, about a family. Y, chciałbym opowiedzieć o pewnej rodzinie. Families are under big attack of the enemy. E, rodzina jest e, pod ostrzałem wroga. Do you know why? Wiecie dlaczego? Because God loves families. Dlatego, że Bóg kocha rodziny. Everything God loves, enemy hates. E, wszystko, co Bóg kocha, Bóg nienawidzi. The enemy knows. Wróg y, wie. If he can destroy families. Jeżeli będzie w stanie zniszczyć rodziny. He can eventually destroy civilization and a society. Koniec końców uda mu się też zniszczyć e, cywilizację. Do you understand? E, czy rozumiecie mnie? So from the very beginning, więc od samego początku If start reading the pages of the book of Genesis, the book of beginning, jeśli otworzycie na Księdze Rodzaju, we read about families to przeczytacie tam już o rodzinie. and families under attack. E, o rodzinie, która została zaatakowana. The very the first question God asked, I pierwsze pytanie, które Bóg zadał, He asked Adam, Adam, where are you? To było y, Adamie, gdzie jesteś? Do you know the second question God asked? Y, a wiecie jakie drugie pytanie zadał? The second question God asked, Cain, where is your brother? A drugie pytanie, które Bóg zadał, y, było pytaniem do Kaina, gdzie jest twój brat? Where is your brother? Gdzie jest twój brat? Because we know the story what Cain did with his brother. Wiemy co Kain uczynił swojemu bratu family. Rodzina. And specifically, I konkretnie, I want to talk this evening about the blessing of a godly family and especially godly parents. Chciałbym powiedzieć o błogosławieństwie e, Bożej rodzinie i o błogosławieństwie rodziców Many times we do not value our godly parents. E, bardzo często my nie, mm, nie cenimy naszych rodziców, Bożych rodziców. Abraham Lincoln said, Abraham Lincoln said, e, Abraham Lincoln powiedział, He's not poor who as godly parents. Że nie jest ubogim tym, który ma bożych rodziców. Because his mother was a praying woman. E, jego matka była osobą, która się modli. Do you understand? Rozumiecie? Let's read a couple of verses and then we will move forward. E, przeczytajmy kilka wersetów i pójdziemy dalej. I would like to read from the book of Hebrews. Chciałbym przeczytać z listu do Hebrajczyków. Chapter number 11. Rozdział 11. And I would like to start reading from verse number 25. od wersetu 25. This chapter is chapter about faith. E, ten rozdział poświęcony jest wierze. Some people they call it hall of fame, of faith. E, niektórzy nazywają ten rozdział taką halą albo salą wiary. Because repeatedly we read a word by faith, by faith, by faith. Bo tam powtarza się, powtarza się taka fraza e, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. So let's read um, um, we start from verse number 23 actually. Zacznijmy jednak trochę wcześniej, werset 23. Hebrews 11, verse number 23. 11, 23. By faith, Moses' parents hid him for three months after he was born because they saw he was no ordinary child. And they were not afraid of the king's edict. Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe i nie ulękli się rozkazu króla. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Regarding this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Uważam zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Families. Rodziny. Blessings of godly parents in the family. Błogosławieństwa Bożych rodziców w rodzinie. Let's close our eyes and pray. Zamknijmy oczy i pomódlmy się. Dear Lord, we thank you for your word. Drogi Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Your word is full of encouragement and inspiration. Twoje słowo jest pełne zachęty i inspiracji. Your word is full of wisdom and full of direction and guidance. Twoje słowo jest pełne mądrości i wskazówek. You are going to speak to us from your word. Będziesz do nas mówił przez swoje słowo. Give us attentive ears to hear your word. Daj nam uszy, które słuchają uważnie. Give us receptive heart to receive your word. Daj nam serce, które, które otrzymuje, które chce przyjmować. And give us meditative mind to meditate upon your word. Daj nam też umysł, który będzie medytował na Twoim słowem. In Jesus name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Amen. God's eyes are on families. Boże oczy zwrócone są na rodziny. Not on perfect families. E, nie na rodziny, które są doskonałe, godly families. Po prostu na rodziny, które są Boże. The Bible is full of the dysfunctional families. Biblia jest pełna historii rodzin, które były dysfunkcyjne. And God has used dysfunctional families. Mimo to Bóg użył, posłużył się tymi rodzinami z dysfunkcją. Do you understand me? Rozumiecie mnie? We have just read about the parents of Moses. Przeczytaliśmy przed chwilą o rodzicach Mojżesza. Moses had wonderful parents. E, Mojżesz miał wspaniałych rodziców. Do you remember uh, Moses' mom's name? Czy pamiętacie, jak imię jego mama? She had a wonderful name. Miała wspaniałe imię. Jakob. Jakob. And Moses' father's name? A imię ojca Mojżesza? Imran. Imran. Both ehm, Jacob and Imran. Yes. Um, Jacob and Imran. They were men and women of faith. Eh, byli uh, eh, ludźmi wiary. What is faith? Czym jest wiara? Let's have a biblical definition of faith. E, skierujmy się ku biblijnej definicji wiary. The biblical definition of faith is e, Biblijna definicja wiary to The book of Hebrews chapter number one, verse number one. To z listu do Hebrajczyków yes. rozdział pierwszy. The book of Hebrews chapter number 11 verse number 1. 11 e, werset pierwszy. Now the faith więc wiara is the substance of the things hoped for. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy. And the evidence of the things which are not seen. I dowodem tego, czego nie widzimy. That is the biblical definition of faith. To jest biblijna definicja wiary. Is it clear? Czy to jest jasne? What is faith? Czym jest wiara? Faith is the substance of the things hoped for. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy. What is the meaning of substance? Więc jak mamy rozumieć to słowo, podstawa? The Greek word Grec for substance greckie słowo użyte tu that means oznacza to come under. Y, oznacza jakby y, to, co jest pod, jest jakby bazą. To come under. Y, jakby podejściem pod. What does that mean? Co to znaczy? It means to znaczy What is important for a building is important for the faith. To, co jest e, ważne dla budynku, jest ważne również w przypadku wiary. As the foundation is important for the building, so is faith. Tak samo jak fundament jest ważny dla budynku, budowli, tak samo i dla wiary. Do you understand me now? Czy teraz rozumiecie mnie? So the faith is the evidence of the things hoped for and substance of the things hoped for and evidence of the things that has not been seen. E, więc wiara jest dowodem tego, czego nie widzimy, podstawą tego, czego się spodziewamy. That is faith to jest wiara. No, let me give you uh, some human, they are not good, human definitions of faith. Pozwólcie, że przedstawię Wam kilka takich ludzkich definicji tego, czym jest wiara. So we can understand more. Żebyśmy lepiej to zrozumieli. Somebody said, Ktoś powiedział, faith is like internet. że wiara jest jak internet. Even though we cannot see, mimo tego, że tego nie widzimy, but it has power to connect. E, ma moc e, łączenia. You understand me? Rozumiecie? Faith is like internet, even though we cannot see, but it has power to connect. Mhm. Więc wiara jest właśnie taki internet, którego nie widać, którego nie widzimy, ale który e, ma tę ten, moc, zdolność łączenia rzeczy. How many have heard about Oral Robert? Ilu z Was słyszeli o człowieku, który nazywa się Oral Roberts? A mighty great evangelist. Wielki ewangelista. Well, actually, Oral Robert is uh, the founder of the new evangelistic uh, crusade movement. Y, to był człowiek, który mm, założył taki nowy ruch ewangelizacyjny, krucjatowy. Now, listen what he said, what, how he defined faith. A on definiował wiarę w ten sposób. He said, faith is the currency of heaven. Powiedział, że wiara jest walutą nieba. Everything we want to buy or get from God, we can only get with the currency called faith. Więc wszystko, e, co chcemy uzyskać e, z nieba od Boga, E, uzyskujemy e, na podstawie lub poprzez walutę, jaką jest wiara. No faith in who? Tylko wiara w kogo? Faith in God. Wiara w Boga. It's very, very important that we have faith in God. Ważne jest, żebyśmy mieli wiarę w Boga. Now coming back to the parents of Moses. I powracając teraz do rodziców Mojżesza. No, when Moses was born, that was the most difficult time in the history of Israel. Więc e, czasy, w których urodził się Mojżesz, były najtrudniejszym czasem w historii e, Izraela. Isn't it? Now, the king of Egypt, e, król Egiptu, he ordered mm, wydał taki rozkaz, that every boy that is born in the Hebrew families żeby każdy chłopiec, który urodzi się w hebrajskiej rodzinie, should be thrown in the Nile. został in the river Nile. wyrzucony do rzeki, do Nilu. First, he asked the midwife to kill the, the baby boys the moment they are born. E, najpierw e, nakazał położnym e, uśmiercać dzieci hebrajskie, And the people of God, the Hebrews, they started praying to God. A wtedy ludzie Boży, Hebrajczycy, zaczęli e, wzywać Boga. They e, Wołali o to, żeby Bóg interweniował ich uratował. E, I wtedy Bóg włożył taką bojaźń Bożą w serca tych położnych. And the king was so angry. E, I faraon był bardzo, bardzo wściekły. And finally the king ordered. Więc koniec końców nakazał. Every boy that is born in the Hebrew families każdemu chłopcu, który urodzi się w rodzinie hebrajskiej, must be thrown in the river Nile. E, zostać wyrzucony do Nilu. No many many boys. Z wielu chłopców. People they were full of fear. E, ludzie byli pełni, przepełnieni strachem. Because Egypt at that time was the superpower of the world. Ponieważ w tamtych czasach Egipt był taką um, super taką and, and Pharaoh potęgą był. And Pharaoh he was a very strong dictator, very terrible dictator. I faraon był takim no dyktatorem. He had a terrible character. Miał okropny charakter. I, I, don't want to talk about this man. Więc nie chcę nawet mówić o tym człowieku. I, I can talk about uh, the reason why he, he said that uh, Hebrew boys need to be uh, thrown in the Nile and the girls be kept mhm. alive. Więc nie chcę, nie chcę nawet o tym mówić, o tym wyrzucaniu chłopców tam, dlaczego chłopcy zostali wyrzuceni, a dziewczynki nie. But I don't want to talk about this man. Ale nie chcę o nim mówić. Now the Bible tells us Biblia mówi nam, that there were so many parents. że było wielu rodziców, They were full of fear. którzy byli przepełnieni strachem. And it is natural to be fearful. I to jest w pewnym sensie naturalne, bać się It was so natural. było naturalne. They did not want to face the consequences. I oni nie chcieli borykać się z konsekwencjami, So they were throwing their babies The baby boys in the river Nile. Więc wyrzucali swych chłopców do Nilu. But when Moses was born, Ale kiedy urodził się Mojżesz, the mommy and daddy saw. Y, mama i tata. The truth of the matter is, Moses had three years older brother. Y, tu jeszcze powiem o tym, że Mojżesz miał brata. Który... Moses also had a sister, older sister. Mojżesz miał również starszą siostrę. And the parents could say, i rodzice mogli powiedzieć, że można pójść na jakiś oh, kompromis. Oh, we understand. Że rozumiemy. We want our boy. But what can we do? A co możemy zrobić? Yes, okay, thank you God, we have we have one boy in the family. Boże, że mamy już jednego chłopca. So we have to listen to the king. musimy posłuchać And we have to throw the boy in the tribunal. I wyrzucić go do niego. No, no, no, they didn't do that. Więc oni tego nie zrobili. They believed God. Wierzyli Bogu. Now let me tell you. Faith takes risk. Wiara y, wiąże się zawsze z ryzykiem. Do you understand me? Rozumiecie? Faith takes risk. Wiara wiąże się z ryzykiem. They had faith in God. Więc oni mieli wiarę w Boga. They believed God. Wierzyli Bogu. And they said, and they said we are going to take a risk. I powiedzieli, że decydują się na to ryzyko. So they took a risk. Więc zaryzykowali. For three months. I przez trzy miesiące they kept the baby home. Y, zatrzymywali to dziecko w domu, months, a po trzech miesiącach they understood it's not possible to keep him in home. Zdali sobie sprawę, że już nie są w stanie trzymać go w domu. They prepared a very nice uh, uh Więc przygotowali y, kosz and put Moses in the basket. i włożyli tam Mojżesza. And took Moses to River Nile. I zabrali go nad rzekę and just let the basket go. I pozwolili temu e, koszowi dryfować. No, the basket is floating. I ten kosz dryfował. Is floating in the river Nile. E, w rzece. And the sister of Moses, she was just standing by. A siostra Mojżesza stała tam z daleka. Don't let me tell you, my friends. Pozwólcie, że powiem wam. Faith is contagious. E, Wiara jest czymś zaraźliwym. Moses' parents had faith. Rodzice Mojżesza mieli wiarę. Miriam had faith too. Miriam też miała wiarę. And she believed God. I ona również wierzyła God Bogu. Do something. Boże, Ty zrób coś. And she is waiting over here. I ona czekała tam. Let me tell you, my friends. Pozwólcie, że powiem Wam. When we take steps of faith, kiedy my czynimy kroki wiary, the whole heaven stands with us to wtedy całe niebo nam kibicuje. Bóg jest po naszej stronie. In the eyes of the people it like crazy. Y, w oczach ludzi to wygląda na szaleństwo. say, hey, what are you doing? Więc ludzie mówią, co ty wyrabiasz? This means nothing. To nie ma znaczenia. No. Nie ma. But men and women of faith. Ale y, kobiety i mężczyźni wiary. They understand the power of faith oni zdają sobie sprawę, jaka moc jest w wierze. That God stands with men and women of faith. Że Bóg stoi z kobietą i mężczyzną wiary. And the Bible tells us. I Biblia mówi nam, that God intervened. że Bóg zainterweniował. God positioned the daughter of Pharaoh to be exact time over there. E, Bóg sprawił, że córka faraona znalazła się we właściwym miejscu o właściwej porze. God intervened. E, Bóg zareagował. And turned her eyes to this basket. I sprawił, że jej wzrok padł na ten kosz. God took care of everything. God took care of everything that was needed to be done. Okay. Bóg zatroszczył się wszystkim. Let me tell you, my friends. Pozwólcie, że powiem wam, przyjaciele. Men and women of faith. Mężczyźni, kobiety wiary. They do the natural. Y, robią to, co naturalne. And God does the supernatural. A, a Bóg robi to, co ponadnaturalne. The men and women of faith. Mężczyźni i kobiety wiary. They do ordinary. Y, robią to, co zwyczajne. And God does extraordinary things. A Bóg robi to, co niezwyczajne. The men and women of faith. Y, mężczyźni i kobiety wiary. They do the possible robią to, co jest y, możliwe. And God then intervenes and does the impossible. A Bóg wtedy interweniuje i robi to, co niemożliwe. Do you understand what I'm trying to say? Czy rozumiecie, co staram się przekazać? This is what the parents of Moses did. To jest, coś, co to jest to, co zrobili rodzice Mojżesza. They did the possible. Zrobili to, co było w ich możliwościach. They did the natural. Zrobili tą rzecz And God supernatural. A Bóg zrobił to ponadnaturalnie. Cutting long story short, I skracając tę historię, this baby was picked from the basket. to dzieciątko zostało wyciągnięte z tego And kosza Pharaoh's daughter, she just realized, i córka Faraona Oh my God! zdała sobie sprawę, Such a cute baby. że to dziecko było Oh my God, I want this baby. prześliczne i że ona chce. got this baby. Więc e, wzięła je Oh, this will be my baby. i powiedziała, to będzie moje dziecko. And Bible tells us Biblia mówi nam, immediately że od razu Miriam, Miriam, the sister of Moses, siostra Mojżesza, pobiegła And Pharaoh's daughter Can you, can you go and bring somebody who can take care of this baby? A córka e, faraona zapytała, czy możesz znaleźć kogoś, kto e, mógłby się zająć tym dzieckiem? She said, yeah, I know somebody. Więc ona po, e, powiedziała, tak, znam kogoś. She went back home. Wróciła do domu. She said, mommy, come. Powiedziała, mamo, chodź. Mommy, come. Chodź, mamo. And mama is gone. A mama? And Pharaoh's daughter says, i córka faraona powiedziała, Will you please kindly Czy mogłabyś się zaopiekować tym dzieckiem? Oh, she said that's no problem. A ona na no to, no nie ma problemu. Tak, na tak, tak, tak, This is all okay. W porządku. No listen carefully. Słuchajcie uważnie. When we have faith in God, kiedy my mamy wiarę w Boga, God does things beyond our imagination and understanding. E, Bóg robi rzeczy, które przychodzą w nasze zrozumienie. Just imagine. Wyobraźcie sobie. Moses' mother Matka Mojżesza is raising her own son wychowuje swojego syna and still getting a salary from the palace and from the, the king and the king's daughter. I jeszcze na tym zarabia. Is that strange? to nie jest dziwne? He's raising her own son! Więc ona wychowuje swojego własnego syna. And still getting a salary. Jeszcze jej za to płacą. Why it happened? Dlaczego? How it happened? Jak? Because she, together with her husband, was a woman of faith. Ponieważ ona i jej mąż byli ludźmi wiary. When her husband said, kiedy jej mąż powiedział Honey, we need to believe in God. Kochanie, musimy uwierzyć Bogu. She said, yes, sir. Ona powiedziała, tak. Yes, sweetheart. Tak, kochany. We believe God. Wierzymy Bogu. We are not going to throw this baby in the river Nile. We are not. Nie wyrzucimy tego dziecka do we will, we will keep this baby. Zatrzymamy je. And we and they were in agreement. E, I oni mieli taką umowę. My friends, let me tell you. Pozwólcie, że powiem wam. When father and mother. Kiedy matka i ojciec They are in agreement. E, uzgadniają coś ze sobą. And they believe God for everything. I wierzą Bogu we wszystko. They have faith in God. Mają wiarę w Boga. And they do what is natural and what is possible. I robią to, co jest naturalne, co jest możliwe. God takes over the situation. E, Bóg przejmuje kontrolę nad sytuacją. And God does the supernatural and impossible. I robi to, co niemożliwe, ponadnaturalne. No, no, no, no, listen carefully. Posłuchajcie uważnie. No, mommy. Żadna mama. Mommy of Moses, she is raising the baby. E, matka Mojżesza e, wychowuje to dziecko. She is, she is feeding the baby every day. Karmi je codziennie. And not only she's feeding the natural milk. Więc ona nie, daje nie tylko to mm, naturalne mleko. She was also feeding the spiritual milk, the word of God. Ale karmiła go także tym duchowym mlekiem, słowem Bożym. Because she knew it's very important that from the very beginning my boy who is in the palace knows God and knows the word of God. Powiedziała, że ten chłopiec, który znajdzie się w pałacu faraona, y, musi znać słowo Boże. It seemed like Moses, he doesn't understand anything. Więc wydawało się, że Mojżesz nic, niczego nie rozumie. And she keeps telling about Jesus, God. A ona, jego matka, wciąż mówiła mu o Bogu. She's keep telling him about God. Y She kept on telling him about God. Mm, czy ona cały czas mówiła mu o Bogu? him about God. Uczyła go. Teaching him about God. Uczyła go o Bogu. Because she understood. Bo zrozumiała. Knowing God is powerful. Że znajomość Boga jest. People who know their God. Mocą. Ludzie, którzy znają They Boga. Are unstoppable. Nie są do zatrzymania. Because in the book of Daniel chapter number 11 and verse number 32. E Księdze Daniela, rozdziale 11, 32 rozdziale. The Bible says, Biblia mówi, Those who know their God, że ci, którzy znają ich Boga, shall be strong. Shall be strong. <laughs> ci, którzy znają Boga, będą mocni. And they will do exploits. I będą y, dokonywać czynów. Do you understand me? explores great achievements. Let me, let me repeat this Bible verse again. Pozwólcie, że jeszcze raz. The book of Daniel, chapter number 11, verse number 32. E, w księdze Daniela jest powiedziane, Those who know their God, że ci, którzy znają number Boga, one, numer jeden, they shall be strong. E, będą silni. Number two, druga rzecz, they will do exploits. Będą czynić e, wielkie rzeczy. This is what Jochebed, the mama of Moses, knew that. E, to jest to, e, o czym wiedziała matka Mojżesza. That's why she was feeding him the revelation of God. Dlatego karmiła go objawieniem Boga. Every day she's feeding him the revelation of God. Codziennie karmiła go tym objawieniem. She is feeding him God. Mm, karmiła go samym Bogiem. And the Bible tells us E, I Biblia mówi nam, when young, że kiedy on był młody, when 40 years old, kiedy miał około 40 we lat, have just read in God's word, tak właśnie przeczytaliśmy, he refused to be Pharaoh's daughter. E, on nie zgodził się na to, by nazywać go e, synem faraona, córki faraona. He refused to enjoy the pleasures of life. E, on nie godził się e, mm, na mm, przyjemności świata. You know why? Czy wiecie dlaczego? Because he understood the purpose of life. Bo on rozumiał jaki jest sens people, życia. People who know the purpose of life. E, ludzie, którzy wiedzą jaki jest sens they don't życia. They don't destroy their life in the pleasures of life. Nie niszczą swojego życia poprzez przyjemności świata. Do you understand me? Rozumiecie, co mówię? His mother told him the purpose of life. Jego matka powiedziała mu, jaki jest e, cel, cel My son, Moses. Mój syn Mojżesz. Your purpose of life is. E, mój synu, e, celem życia. You are going to be a liberator, a deliverer celem twojego życia jest być wyswobodzicielem. God has called you to be a leader. Bóg wzywa cię do tego, powołuje cię do tego, żebyś był przywódcą. To rescue God's people. By uratować ludzi I to jest y, sens życia. And Moses is completely focused to the purpose of life. Więc e, jest skupiony na tym celu. And that's why I dlatego he refused all pleasures of life. E, dlatego mm, e, nie godził się na przyjemności grzechu. Czy mnie rozumiecie? Tak. No to Bible tells us. Biblia mówi nam, When he was 40 years old, że kiedy miał 40 lat, he went out. Y, he went out to see his Hebrew brothers, mhm. how they are, what, e, is, what kind of situation they are in. I wyszedł do swoich e, pobratymców, żeby zobaczyć, w jakiej sytuacji się znajdują. When he saw the terrible condition, e, Więc kiedy zobaczył te okropne warunki of brothers, e, jego braci, his heart was more jego serce było złamane. And he understood, I have to do something i powiedział sobie, że musi coś zrobić. Musi coś zrobić. But one thing he could not understand. Ale jest jednej rzecz, jest jedna rzecz, której nie rozumiał. There is timing for everything. Jest czas, jest pora na wszystko. No listen. Moses was Moses went when he was not sent by God. Y, Mojżesz wyszedł y, jeszcze zanim został wysłany przez Boga. You understand? If we go when God is not sending us somewhere. Jeśli my idziemy y, zanim Bóg nas wyśle, we can have Możemy popaść w tarapatę. That's why knowing God's timing And God's will is very important in life. Dlatego tak ważne w życiu jest e, znać Bożą porę. And what happened? I co się stało? He made a big mistake of his life. E, popełnił e, błąd. Out of anger. Z gniewu. He was so angry. E, był wściekły. You know what he did? Wiecie co zrobił? He murdered. Zamordował człowieka. Now he's thinking więc myśli sobie, I'm a jestem mordercą. Moses is a murderer. Mojżesz jest zabójcą. Can God use a murderer? Czy Bóg może posłużyć się zabójcą? Parents raised him as a man of faith. Rodzice wychowali go na y, człowieka wiary. And the boy turns into a murderer a chłopak staje się zabójcą. And it seemed like all the hopes are falling down. Więc wszystko wskazywało na to, że nie ma już nadziei. All hopes are gone. Że nie ma już nadziei. But let me tell you, my friends. Ale pozwólcie, że powiem wam. When we continue to believe God, kiedy my wciąż wierzymy Bogu, God, kiedy wciąż mamy w Niego wiarę, Bóg zmienia pomyłki i błędy na cuda. God turns our hurts into healing. On zmienia nasze urazy, nasze zranienia. Um, Do you understand me? Hurts into healing. Uzdrawia nasze urazy, nasze skaleczenia. Unfortunately, took a lot of time. E, niestety to zajęło sporo czasu. He had to run away from that land. Musiał uciekać z tego kraju. And he was in a foreign land. E, i przebywał e, za granicą. He was a foreigner and lonely over there. Foreigner and, and lonely over there in a foreign land. E, więc, Out of his country he went to Midian. Mhm. Więc on przebywał w ziemi Midian, był tam obcokrajowcem. Every single day he's thinking about his family. Więc e, każdego dnia rozmyśla o swojej rodzinie. Every single day he's thinking about his home and his brother, Hebrew, his community. Myśli o swoich e, braciach w Egipcie. And he feels like my hands are so tight. E, I czuje, że jego se, ręce są związane. I cannot do anything. Że nie może nic zrobić. But let me tell you, my friends. Ale pozwólcie, że powiem wam. The prayers of the godly parents. E, modlitwy Bożych rodziców. They go with us wherever we go in life. One towarzyszą nam w życiu. They go with us no matter where we go in life. One towarzyszą nam gdziekolwiek pójdziemy w naszym życiu. And the Bible tells us. I Biblia mówi nam. Oh, he had the, the most difficult time in his life, next 40 years że kolejne 40, e, kolejne 40 lat Mojżesza były bardzo trudnym okresem dla niego. Więc ja wierzę, że on w tym czasie prosił o przebaczenie. And finally God forgave him. I Bóg e, w końcu mu darował. Let me say this evening. Pozwólcie, że powiem. Our God is the God of another chance. Że nasz, e, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Do you understand me? Rozumiecie? Sometimes we feel. Czasami czujemy. I have messed my life. Że namieszałem w życiu. No, there is no hope for me. Że nie ma dla mnie nadziei. And the, the devil says, our enemy says. I nasz wróg, e, diabeł mówi. No, you cannot do anything in your life. Y, nie możesz już nic zrobić w oh, swoim oh, życiu. you have messed up your life że nabałaganiłeś. I have a good news for you. Ale mam dla was dobrą wiadomość. Our God is the God of another chance. Nasz Bóg jest Bogiem drugiej nadziei. He gave another chance to Moses. On dał szansę Mojżeszowi. And one day, pewnego dnia, when he was in the wilderness, kiedy był na pustkowiu, he saw a burning bush. Y, zobaczył gorejący krzew. And he just realized it keeps burning. I zdał sobie sprawę, że on wciąż płonie. And he moved forward. E, więc przybliżył się. Just to see what's going on over there. Żeby zobaczyć o co chodzi. And the moment he went closer to the burning bush. I kiedy podszedł do tego krzewu, a voice came. Y, usłyszał głos. Moses. Mojżeszu. Moses. Mojżeszu. The place you are is holy. Take off your sandal. Miejsce, w którym stoisz, jest święte. Ściągnij sandały. And then he started asking God. Wtedy Mojżesz zaczął pytać Boga. Cut the long story short. Skracając tę historię. He got his calling. Kiedy Bóg wzywa. At the place of the burning bush. Że Bóg. E, he got his calling of life. Mm -hmm. he e, knew the purpose of life and now he got a calling of his life. Mhm. E, że Bóg e, powołał Mojżesza w miejscu tego gorącego krzewu. And it's my prayer this evening. I moją modlitwą dzisiaj jest, For somebody, this service will be a burning bush experience. żeby dla kogoś to spotkanie tutaj e, było takim doświadczeniem, doświadczeniem tego płonącego krzewu. That you will get to know your destiny of life. Y, żebyście poznali przeznaczenie, wasze przeznaczenie. And you will be able to make a new start of your life. Żebyście mogli zacząć od nowa. This is what happened with Moses. To jest e, to, co stało się z Mojżeszem. He started a new chapter of his life. On jakby otworzył nowy rozdział w swoim with, życiu. With God's mandate he went back. Z przyzwoleniem Bożym e, on wrócił w to He e, I skonfrontował się z Faraonem. And Finally, with God's help, he rescued, liberated, and delivered the nation of Israel. I z Bożą pomocą on wyratował, wyswobodził naród Izraela. No, I was talking about family. Ale mówiłem o rodzinie. The moment they came out of the wilderness, w momencie, w którym... They came out of, sorry, Egypt. The moment children of Israel they came out of Egypt, w momencie, w którym y, dzieci Izraela wyszły z Egiptu, na pustkowie, i byli w drodze do ziemi obiecanej. The Bible tells us there is so much joy. So much joy. They were experiencing so much joy. Biblia mówi, że oni doświadczali ogromnej radości. Because Pharaoh said, okay, you can go ponieważ e, faraon dał pozwolenie e, na to, żeby mogli świętować. I Biblia mówi, so much joy. że było tam so much worship going on. radości i uwielbienia. God had already started using the big brother of Moses as his spokesman. Bóg w tym czasie zaczął e, używać również e, starszego brata Mojżesza Arona. So two brothers they are working together. Więc e, widzimy tu dwóch braci, którzy Oh what a blessing, what a blessing that two brothers and two sisters they work together. Więc jest to błogosławieństwem, kiedy bracia, siostry współpracują ze sobą. No, what about the sister in the family? A co z e, siostrą? God's eyes is on every member of the family. I want to tell you. Boże oczy zwrócone są na każdego członka rodziny. God does not forget any member of my family. Bóg nie zapomina nikogo. No matter what. Bez względu. His eyes are on the complete family. Y, Jego oczy zwrócone są na And the Bible tells us Biblia mówi, that Miriam she took at, took a, <clears throat> a tambourine więc y, Biblia mówi o tym, że Miriam wzięła wtedy tamburyną <laughs> i zaczęła uwielbiać. I, I believe she was just like agnostic. Grysia. Wierzę, że ona była jak e, oh, Agnieszka. She was just playing trumpet and tambourine. I ona po prostu grała. And she is leading the worship. I prowadziła uwielbienie. And e, not only that. Nie tylko to. You know why I said she was like Agnieszka? Wiecie dlaczego ona była jak Agnieszka? Because she was dancing also. Bo ona również tańczyła. I don't think so she had a flag. Nie wydaje mi się, żeby miała flag. She said, I don't care. E, chyba nie miała znaczenia. She had a tambourine. Miała tambourynę. And she's worshiping God. I wielbiła Boga. And everybody's worshiping God. I wszyscy inni również wielbili wtedy come, Boga. I want to come to the conclusion. I chciałbym teraz e, zakończyć. God used Miriam as a worshiper. Bóg posłużył się Miriam y, jako Boga. E, uwielbiała. Mhm. As a songwriter. Mhm. E, Miriam uwielbiała, pisała pieśni. As a composer. Komponowała je. And as a prophetess. I była również prorokinią. You understand me? You understand me? Mhm, rozumiecie? And God used Aaron. E, Bóg e, posłużył się również Aaronem. Number one, as a spokesperson of Moses. E, jako rzecznikiem Mojżesza. As a prophet. Jako prorokiem. And then finally, as the first high priest of Israel. jako najwyższym, pierwszym najwyższym arcykapłanem oh Izraela. Ojej, Bóg Posłużył się całą rodziną. Whole family. Całą rodziną. But that was about the family actually. Yeah, that was a perfect family. Ale to była doskonała rodzina? Of course not. No nie. We will think, oh, of course they were perfect family. No, oczywiście byli doskonałą oh, rodziną. Oh, oh, they had a lot of problems in the family. Na pewno mieli mnóstwo problemów. The, the, the, the uh, Moses' wife and his sister they did not have good relationship. Mhm. Więc na przykład siostra e, Mojżesza i e, żona Mojżesza nie miały zbyt dobrej relacji. And that's naturally the family. No i tak się dzieje w rodzinie. Oh, we have problems in the family. That's okay. Wszyscy mamy je. But still, Wszyscy mamy problemy God overlooked many things. Mimo to Bóg e, przeszedł. When this family needed God's discipline, God disciplined them przeszedł e, nad tym. I jeżeli rodzina potrzebuje dyscypliny, and God used this wonderful family, the whole family, the Moses and brother and the sister. Więc e, Bóg posłużył się całą rodziną. You know why? Mm, czy wiecie dlaczego? Because his parents, they were men and women of faith. Ponieważ jego rodzice byli e, ludźmi wiary. It's my prayer. I, moją modlitwą jest, that we as parents, żeby my jako rodzice, we are men and women of faith. Y, żebyśmy byli ludźmi wiary. It doesn't matter how it looks. Y, nie ma znaczenia, jak to wygląda. Always it doesn't look good with children. Y, zazwyczaj, kiedy są dzieci, no nie wszystko wygląda jak powinno. So many changes come in the life of our children. Jest wiele zmian, które zachodzą w życiu dziecka. Ale ważnym jest, that we keep believing God. żebyśmy wciąż we keep praying for our children. Bogu, modlili się we keep praying for our children. Modlili się And believe God I wierzyli Bogu. That God will use our whole family. Że Bóg użyje całej naszej rodziny. Number two. Druga rzecz. Once again I want to make this comment and we will pray. Y, chciałbym jeszcze Y, zrobić jeden komentarz. God is the God of another chance. Bóg jest y, Bogiem drugiej szansy. Moses made a mess in his life. Y, Mojżesz namieszał w życiu. God did not forsake him. Ale Bóg go nie porzucił. God gave him another chance. Bóg dał mu drugą szansę. And God turned his mistake into a miracle. E, Bóg e, zmienił jego e, pomyłkę w cud. And God's eyes are on you the same. I Boże oczy zwrócone są również na was. And the Lord is speaking to you. I Pan mówi do was. And the Lord is saying, don't worry. I Bóg mówi, nie martwcie się. Whatever is done is done. Cokolwiek się stało, już się nie odstanie. I want to give you another chance. Ale chcę Ci dać drugą szansę. Remember, Pamiętaj. God does not consult our past to determine our future. God does not consult. Consult. God does not consult our past. God does not ask our past if He should do or not. E, czyli jakby Bóg, nasza przyszłość, ona jakby nas nie skreśla w oczach Boga. Y, nie determinuje naszej przyszłości. Please, nie wypomina Can you, can you say this please? The Holy God does not consult our past to determine our future. Y, Bóg nie wypomina nam przyszłości y, w ten sposób, żeby to miało wpływ na naszą przyszłość. Awesome. Can you say it again? Bóg nie wypomina nam przeszłości w ten sposób, żeby to miało wpływ na naszą przyszłość. Do you understand Rozumiecie? The enemy us to be prisoner of our past. E, wróg chce, żebyśmy byli zakładnikami naszej przyszłości. God wants to break yokes of our past. E, Bóg um, chce złamać jarzmo naszej przyszłości. Let's close our eyes and pray. E, zamknijmy oczy, pomodlimy się.